L'Ateneu de Fabricació Digital de Gràcia sorgeix amb una taula col·laborativa entre el veïnat en què es detecta la necessitat doncs, i ressorgir eh, l'artesania local i els petits tallers en un espai com tan ben ubicat a Gràcia, molt estratègic, per doncs, poder repuntar aquestes àrees que s'han anat perdent i el que volem al final és eh, un, fer un vincle entre les noves tecnologies i la producció digital i l'artesania i fer una crida a aquests petits comerços a impulsar-los i, i crear nous projectes a partir, a partir d'això. Els serveis que oferim a la ciutadania al final eh, es regeixen en, en base a tres projectes. programa pedagògic, que al final el programa pedagògic el que busca és transmetre el coneixement a docents perquè ho puguin traslladar a les aules. Després tenim el programa d'innovació social, eh, en el que busquem apropar la tecnologia a qualsevol persona que tingui una idea, entitat o grup de persones, en el que venen a l'espai, poden fer servir les màquines, els hi fem una formació i, i creen un projecte de principi a final, des d'una idea i un prototip, i els assessorem en el nostre, en, junt amb el nostre equip en totes les etapes. El programa Famílies, al final el que busquem és obrir un dissabte al mes on s'oferiran eh, tallers o xerrades d'experts. Al final és un espai públic i la idea és que funcioni amb contraprestació, és a dir, aquesta persona no haurà de fer un intercanvi monetari amb l'entitat, però sí que potser eh, ens haurà, haurà de fer un servei, com per exemple venir a fer una xerrada, fer un taller, eh, si en un projecte s'ha especialitzat molt en una àrea doncs, eh, traslladar aquest coneixement a una altra persona. El que busquem és l'intercanvi de coneixement i fer una xarxa eh, entre els usuaris. I, a més a més, també demanem que es documenti tot el procés. Al final seran projectes de codi obert i qualsevol persona podrà accedir a veure què ha fet altres persones per poder partir d'aquesta base i eh, mm, poder fer un projecte sobre això o, o agafar algun tipus d'inspiració.